Uh, this is Boro Pahar and Paharia people live on top of these mountains and they do shifting agriculture. Here you can see the uh, remaining stalks of Bajra and under at, in the valley of this is Nipania and uh, we have been working on uh, the catchment around this Nala and five check dams have been uh, made by the people of Nipania with the help of Jharkhand Vikas Parishad. And you can see on the other side the mountains are almost bare um, without any trees. So there is some sociological complexity between Paharia people who live in town, top of the hills and the Santali people who are in the valley here there was a well I don't know if we can see it anymore uh, down up there this is pretty high on top of the mountain and Paharia women are getting water from a well it's very bare minimum existence uh, you can see it's pretty deforested as such and the hope is if people can come together and reforest these areas uh, the crisis of water seasons and the monsoon of course it has to be done in a much much much much larger area but these could be examples of doing the right thing to save the world for the coming generations and uh, यहाँ है हमारे झारखंड विकास परिषद के साथी सब आप कौन है मनोज कुमार मैं संजीव कृष्णा मैं सुभाषिनी सोरेन सजनी किस्कू अच्छा धन्यवाद आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है सबको देख के ये प्रोत्साहन मिलेगा यहाँ से प्रेरणा मिलेगी दूसरे गांव में करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और आपको भी दादा धन्यवाद कि <clears throat> आप यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग गांव वाले के लिए काम कुछ कर पा रहे हैं बहुत बहुत सुंदर मनोज कुछ बोलना है जी आ, आ, हम आप लोगों के सपोर्ट से और हमारे मेहनत प्रयास से गांव वालों के साथ मिल के हम लोग जो कर रहे हैं वो अभी तक हम लोग बहुत ही अच्छा काम किए हैं और आगे भी हम लोग इसी तरह से मेहनत करके गांव वाले के लिए कुछ करेंगे तो हम लोग को लिए हम लोग के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी और गांव वालों के लिए अगर हम लोग कुछ अच्छा कर पाते हैं तो गांव वालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा बहुत सुंदर मार्कस आपको कुछ आप कहना है हालांकि आप ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मालूम है फिर भी आपको क्या लगता है गांव के बारे में ये काम के बारे में आप लोग के मेहनत से मेहनत आपका है पूरा आप लोग के सपोर्ट देते हैं सर हाँ। आप लोग के सपोर्ट से हम लोग ये झारखंड विकास परिषद की ओर से काम करवा रहे हैं ताकि अच्छे विकास हो नहीं बोलकर समाप्त कर ठीक है सजनी आप लोग के सपोर्ट में और मेरा आशा है कि और इसी तरह जो निपनिया गांव में बना है और दूसरे गांव में भी उसी तरह बने ताकि सभी गांव में उसी तरह विकास हो पानी और जन जंगल के बारे में बहुत सुंदर दीदी आप बोलिए थोड़ा हाँ। ये झारखंड विकास परिषद का एक छोटा सा प्रयास है निपनिया गांव के लिए क्योंकि यहाँ का लोग पूरे टोले में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जल जंगल ज़मीन पूरा उजड़ रहा है और उनका जहाँ से वन से ही उनको जीविकोपार्जन होता था और वो उनका जो अधिकार है आज जो जंगल से मिलने वाली चीज़ें हैं वो पूरे तरीके से अभी ख़त्म होने के कगार पे है ना उनके पास कोई वनोत्पाद मिल पाता है ना जंगल से जो कंदमूल मिलता था वो भी काफ़ी कम हो गया है और जो थोड़ा सा हम लोग का प्रयास है कि इसको और अच्छे तरीके से पानी को बचा सके जंगल को बचा सके उसके लिए पौधा जो हम लोग लगा रहे हैं और आसपास में जो यहाँ का पारंपरिक जो पौधा है उसको और बढ़ाने के लिए उसको और संरक्षण करने के लिए हम लोग का प्रयास है और ये निरंतर ये प्रयास जारी रहेगा ताकि हम लोग भी बच सके और यहाँ के समुदाय अच्छे से यहाँ जी सके इस प्रयास में हम लोग काम कर रहे हैं बहुत धन्यवाद आप सबको जोहार जोहार